реалити шоу қазақша ма орысша ма соңғы рет э, жертөлеге подвалға қашан түстіңіз <laughs> есімде жоқ ұмытып қалдым айжан байзакова деген қызды танисыз ба жоқ не ұят не ұят емес показать э, свое тело масқара вообще масқара шешінген қыз шешінді шешінген қыз судан тайынбады людям это было интересно төсекте жату емес қой махаббат деген я не хочу выходить замуж өкінесің бе моему сыну будет лет 18 мне станет стыдно есі дұрыс есі дұрыс па екен көрінген еркектің қойнында кетпейсің если мужчинам нравятся нехорошие девочки нужно быть такой нехорошей девочкой <laughs> бандитка сен бандит болғансың Ассаламу досым бұл YouTube канал New World қазақтар деп аталады қазақша New World қазақтар яғни жаңа ескі қазақтар арасындағы көзқарастың бір нүктеде түйісуі ал бүгінгі біздің тақырып не ұят не ұят емес деп аталады ендеше бірге көрейік кеттік қымбатты достар бүгін бізде қонақта көп нәрсені ұят деп санамайтын өзін жоғары бағалайтын интернет жұлдыз айжан байзакова келе жатыр қарсы аламыз айжан что-то будет да нечисто вы меня пиздить будете или что а <laughs> сәлем қалың қалай Саламатсыз ба? привет қош келдің Рахмет. Так, мама, вы меня напугать хотите или что? а Вы меня пугать будете? реалити шоу қош келдің Рахмет. ә, соңғы рет подвалға қашан түстің Соңғы рет? Ой, не помню. Лет... Не знаю, я не помню. М, мүлде Может, лет- года четыре назад. Я хотела в подвале свою студию, фотостудию. в своем подвале. А ол неге ашылмай қалды? Ну, потом передумала. Не, не хотела, да? Ну, слишком много затрат. Нужно было там делать ремонт. қалай сіз қазір жағдайыңыз қалай жақсы кішкентай қалай өсіп жатыр ма иә сен қазақша ма орысша ма орысша қазақша орысша орысша бола ма сен қай қазақсың мен нью қазақ нью қазақ қош келдің Мне кажется, уже что-то будет не то, да? Вот прям, я прям чую. <laughs> жоқ енді пугать будете или что жоқ сізді қорқытпаймыз ә, бұл бүгінгі біздің тақырыбымыз ә, қалай айтсақ болады ә, сіз бүгінгі уақыттың красавицасыз ә, бізде қазір қымбат апай болады қымбат апай қымбат әбілдина деген апайымыз ол кісі де өзінің заманында ә, она тоже была красавица но қазір де красавица Э, сол екі красавицаның әңгімесін мен тыңдағым келеді ну сколько я разговаривала со взрослыми людьми то есть еще ни разу не было чтобы в жизни кто то на меня ругался или орал посмотрим может сегодня что то изменится өміріңіздің жаңа парағын ашасыз ну да мамаң э, екеуіңнің араларында бір қарама қайшылықтар бола ма мамаң басқаша ойлайтын айжан басқаша ойлайды ну вначале конечно она э, против была З- Ну, как бы не то, что злилась, она вообще, изна- вообще прям категорически против того, что я делаю. Сейчас она иногда мне советует, говорит, Айжана, там, вот здесь поменьше матов, там, м, не показывай средний палец, то есть это там неуважение. қазір Это уже ә, моя кішкентай работа. мама қарап жатыр ма Я, моя мама мне помогает. дұрыс қой енді үлкен кісілер Она и вообще счастлива. ары мен ұяттың қадірін білетін қадірлі де қымбатты қымбат әбілдина апайымыз бүгін бізде қонақта қарсы алайық үлкен кісілерді алдынан шығып қарсы алу керек қош келдіңіз апай істеріңе береке берсін мынау жаңа жаңа шаңырақтарың екен жаңа істерің екен абырой қалаңдар жаңаша бастап жатырмыз бәрін бәрі жақсы ма бәрі иә. дұрыс па сәлеметсіздер қымбат апай соңғы рет э, жертөлеге подвалға қашан түстіңіз <laughs> есімде жоқ ұмытып қалдым айжан байзакова деген қызды танисыз ба жоқ танысатын боласыз қош келдіңіз бірінші сұрақ ә, жалпы ә, қымбат апай сізден бастағым келеді ә, сізге не ұят не ұят емес мен үшін ең негізгі ұят нәрсе жаратылыста кім болып жаратылдың әйел заты ма еркек заты ма соған лайықты болу керек қысқасы мен үшін ұят нәрсе өзіңнің табиғатыңа қарсы шығу жаратылыстағы табиғатыңа қарсы шығу өте ұят нәрсе айжан саған не ұят не ұят емес что для меня стыдно <clears throat> ну, <laughs> уже понятно, что для меня не стыдно, когда там девушка может показать э, свое тело в интернете, да, то есть показать, что она там, ну, сквернословие и так далее, э, обычный образ жизни. То есть это не так стыдно, а, как, например, есть вещи там глобальные. Выходить там замуж за человека, у которого есть семья, рушить. э, Рушить семью, там, убивать, воровать. қымбатбай көрдіңіз ғой иә бірнеше суреттерді Ә, айжан үшін адам өлтіру біреудің отбасын құрту және де ә, ұрлық жасау ұят ал бірақ ә, осындай суреттерді әлеуметтік желіге жүктеу интернетте жариялау ұят емес Ә, сіз қабылдай аласыз ба әрине мен қабылдай алмаймын қабылдау өте ауыр айналайын айжан мен сенің түріңе қарасам кәдімгідей бір әдемі ақ анау менің қызым болсыншы иә қандай біздің қыздар қандай әдемі деп мақтанатындай сенің өзің мынандай болмай сен көрікті қызсың ғой кәдімгідей мойын десең мойның бар түрің десең түрің бар көзің қандай мұрның бетің қысқасы бойың бар сымбатың бар жаным не болды мына неге мынаны неге жақсы көрдің сен айта қойшы <laughs> ну это блин так получилось ну, это не то, что я изначально так, э, типа, фотографировалась. Был момент в жизни переломный. А а потом я с- подумала так, в принципе, на улице девушки ходят, мы их видим. То есть не в интернете, не будем говорить про интернет, да. В обычной жизни мы видим девочек э, открытых, э, которые курят, гуляют. И, в принципе, я тоже уже начала там э, ходить в клубы, тусить, и подумала, что, почему мне должно быть стыдно как бы выкладывать фотографии из своей повседневной жизни. айжан ә, өзінен біреуді жасамайды яғни темекі тартады текила ішеді қысқасы айжан үшін бұл кәдімгідей өмірдің салты иә. өзінің істеп өзінің өмірінің салты иә, осыны интернетке салудан ұялмайды иә yeah, ұялмайды айжан сен кәдімгідей мама папаларың бар ғой иә, иә бар бар иә ол кісілердің профессиясы қандай профессиясы бар ма э, ну папа у меня бывший военный мама домохозяйка сен мамаңмен былай сырласасың ба былай сөйлесесің ба мамаңды тыңдайсың ба я Тундай, мы с ней очень э, близко общаемся. Вначале она была против. Естественно, она там обижалась на меня, когда увидела эти фотографии. Я ей не говорила, что я выложу, я просто выложила уже на соответствие, соответствие увидела в интернете. В интернете она очень расстроилась, э, обижалась на меня. Э, и у меня тоже внутренний вот этот характер включился. Вначале я такая, нет, я права, и э, все равно типа отстаивала свое, выкладывала, продолжала. Но потом я уже объяснила, мам, в принципе, в этом ничего плохого нету. я же никому от этого не навредила. Она говорит, мне перед родственниками там неудобно, да, родственники звонят, говорят, это что такое? Я говорю, а какая разница? От этого Сен, жизни не стало а, хуже. Ана жақта, қай, из рода қай жақтансың? Аким дулат. Аким дулат. Қай жақтың қазағы? Э, Тараздан. Тараздан. Yeah. Иә. Мамаң қай жақтың қазағы? Шымкент. Шымкенттен. Yeah. Иә. Біздің нағыз әлгі ұят дейтін ұялатын <laughs> туыстармен жақсы қарым қатынас жасайтын иә ана <laughs> бірімен бірі араласып жақсы ағайын болатын нағыз бір біздің қазақ жерлер ғой әкең тірі ғой қазір иә иә иә масқара вообще масқара айжан вообще масқара әке деген қалай ол басын көтеріп жүреді егер біз осындай не болмасақ әкенің орнын әкенің көңілін сыйламасақ әке қалай басын көтеріп жүреді сені мен қазір түсінемін рахметжан э, айжан сен жассың жаңа өзің айттың ғой енді мен жалғыз мен емес қой көшеде де елдер жүр ғой деп рас жүр құрсыншы жүр ғой айжан сонда біреу жүр екен деп екінші айжан жүру керек па сенің папаң бар мүмкін ол көшеде жүргендердің папасы жоқ шығар мүмкін ол көшеде жүргендердің мамасы жоқ шығар мен сені бір көрдім мен сені қимай отырмын мынаған мен жүрегім ауырып отыр а сенің папаң қалай жүр қалай жерді басып жүр деп ойлайсың бүкіл ата ана баласы болады ғой кішкентай бөпесі болғаннан бастап бала үшін өмір сүреді да ой тілі жақсы шықты деп тілі шыққанда қуанады андай тілі кішкентай баласы бар жақында болса солай ма иә. мына yeah. қараш дефектісі болмаса екен тілінің иә кемшілігі болмаса екен деп бір қуанады аяғын басқан кезде ой аяғын жақсы басты аман екен деп бір қуанады ана болу деген сен оңай дейсің ба сенің осындай әдемі болып туғаныңа сен бір жерден түсе қалдым деп ойлайсың ба сен білесің ба ата анаң сен үшін кішкентай күннен сені қолға алғаннан бастап ылғи өздерін ұмытты сені тіледі сенің атыңның өзінің көрдің ба этимологиясы қандай айшан жаным ау жаным ау сен мынаны қоя аласың иә айшан Ну, сейчас у меня уже контент поменялся, как э, ребенок у меня родился, соответственно, уже стало меньше это делать. Ну, то Жаным есть... сол, сен бар ғой, сен қоя аласың, сенің ар жағыңда бар ғой, бір жақсылық бар негізі. Сенің басында бір тағдыр болған, бір кішкентай сынақ болған сенде. И сен соған өзіңді сұлумын деп есептедің әдемімін деп есептедің күштімін жаспын деп есептедің а мен оған еще көрсетем мен одан да артық біреуді табам деп сен бір жігітпен ерегістің менің ұғымымда сенің өміріңде бір кемшілік э, бір қателік болды батафай балгерсіз ба <laughs> балгерсіз ба бәрін дұрыс айтып жатыр жоқ мен өмір бойы адамдармен жұмыс істеймін ғой енді мен адамдармен мен э, өмір бойы психологпын ғой мен енді өмір бойы осы тәрбиемен жұмыс істеймін ғой айжан мысалы дәл қазір қымбат апай ә, осы есіктен кірген кезде сені танымады танымайды мысалы дәл қазір осы ә, айналада біз таныстық жаңа ғана бетпе бет таныстық осы бір екі үш суретті көрді де қымбат апай жанарына жас алды бұл сіздің ә, анаңызбен жасты адам сені аядым ата анаңды аядым иә ал енді сіздің анаңыз сіздің әкеңіз мен ойлаймын кей кезде мамаңыз сіздің жылайтын шығар жылағаның не ол ауру болып қалады ертең өкінесің десеңіз Раньше ей было действительно э, неприятно все это. Мы очень много это обсуждали, и я пыталась всячески до нее донести, что ничего в этом страшного нет. Я говорю, вот, например, наши отношения дома, они совсем другие. Я, мы дома разговариваем на казахском с ней. Э, э, Я с ней Не-не. разговариваю на «вы». У нас нет такого, чтобы я при ней материлась или курила. То есть это вообще... То есть я домой прихожу, и я ее дочь. Все. Я говорю, вот, мам, вот если ты просто уберешь свой телефон, нету вот этой Байзаковой, который этот образ, ее нету. Дома же все же нормально. Я прихожу домой, мы с ней сидим, пьем чай, она рассказывает свои новости, я рассказываю свои. И я сейчас единственный дома, кто зарабатывает, да. И я помогаю дома. У нас как бы, если не смотреть, не открывать вообще Инстаграм, в принципе, у нас все хорошо. Там, я маме подарила квартиру, э, купила машину. У нас все хорошо, Да, если Сань. не смотреть на Инстаграм. айжан ә, әлеуметтік желіге бәрібір қарайды Ну да. иә мамаңыз қарайды әкеңіз қарайды Ой, туған туысқандарыңыз ой, қарайды ой, ой. және де ә, мысалы ол ә, анаңызға э, сырттан пікірлер айтылады қазір айтпайды ешкім қой айжан қой айжан айжан сен өзіңнің ойыңмен ойлама жаным қалай мен мысалы үшін ұл баламның киген киімінен оның киімін іліп жатқандағысынан әйтпесе үстіне кигендегі киімінен мен оның көңілін көріп қоямын ол кісінің бес қызы бар ма қарай алмайтын ана қызға мына қызға қарайтын бес қызы бар ма жоқ енді не енді не қыл деп оттап отырсың сен оның жүрегін уже бітіргенсің сенің айтып отырған үйің не мәшинең не мынандай бетімді қап қара қылып жан дүниемнің бәрін қап қара қылып мынандай жалаңаштанып и мен анандай үйде мен қалай шығамын далаға мен қалай есіктің алдына шығамын мен қалай көршілерді көремін я не говорю что только вот так вот я типа им покупаю все у нас я говорю у нас дома очень хорошие отношения я всегда вечером дома мен байқап отырмын айжанка сен ақша табасың уже ақша табасың мына бәлелердің бәрі ақшада болу керек наверное солай сияқты жобасы иә мына сенің мына түсіп жатқандарың ақшада болу керек бұл ит иә, иә әлеуметтік желі арқылы әрине айжан табыс табады ә, осындай ә, жалаңаш суреттердің жариялануы ә, оқырмандарды шақырады оқырмандары бар адамдарға әрине түрлі компаниялар өздерінің жарнамаларын ә, береді сондықтан да дәл қазіргі уақытта айжанның табыс көзі ә, жаман емес жаман емес иә, иә осы э, суреттер арқылы э, асырап отыр айжан танымал болды танымалдылығы айжанды асырап отыр иә. байқадым енді мен даже сонымен де мамасымен мамасының аузын жауып папасының аузын жаба бастағанға ұқсайды жоқ нет я им даю жоқ уже сен состоятельныйсың кім айжан сенің уже жағдайың бар иә жаным жағдайың бар сен оларға независимыйсың андай бәрі сенде бар ақшаң бар жағдайың бар көкім сондықтан сенің ішіңде бір не бар да андай яң бар өзіңнің менің бар да айжан иә солай солай ғой ботам айтшы нет мне нет мне всегда до сих пор мне стыдно перед мамой я понимаю что ей плохо мне всегда стыдно и единственное что я что могу сейчас я уже потихоньку начала Э, это менять. Я уже не выкладываю фотографии такие откровенные. Я ага. уже пытаюсь э, уйти в музыку так потихоньку. Ой, Нилай. Э, единственное, что, как мне, я же не буду говорить просто сидеть, извините, мам, я, я пытаюсь вот, это, конечно, неправильно, но типа э, прийти там такой подарок и сделать, конечно, это ее не успокоит, но тем не менее я пытаюсь. Думаю, вот так вот подарок сделать, успокоить, вот так вот, вот так вот. Я, мы, мы всегда очень мы хорошо общаемся, я сижу дома так же, как вы говорите, чай налей. Мы сидим, чай пьем всегда, каждый вечер. Я всегда рядом с ней, пытаюсь ее обрадовать, я, у нее была мечта слетать в Париж, я отправила ее в Париж, чтобы она отвлекалась. кешірші сенің мамаңнан да қателік кеткен вообще қателік кеткен Нет, я не считаю, тут, в- в- тут моя мама не виновата. Тут э, вина... То, что жоқ вот- неге барлығын материалдық жағдайға нетіп қойғансыңдар итеріп қойғансыңдар Нет, вы просто берете- делаете акцент на этом. Я говорю, у нас есть и помимо этого отношения, мы гуляем вместе, мы общаемся обо всем, я ей рассказываю все. Она мне не делится, я всегда ее выслушиваю. У нас очень хорошие отношения, я ее люблю больше всех на свете. түсінікті ғой енді Да. сен қызсың өйткені дұрыс қой Ну, жаным единственное, да, упущение было, что вот э, там моя мама Шимкент, это неправильно, что там девочка вот так вот выкладывает фотографии. Но до этого я была не такой. То есть случил, случился в моей жизни такой переломный момент, когда я поняла, что да зачем, э, если мужчина твой, когда ты такая правильная, хорошая, сидишь дома, там собираешься выйти за него замуж, э, одеваешься чуть ли не закрыто, чуть ли не в паранже ходишь, но в итоге случается все так, что свадьба не состоялась. Хотя ты вроде хорошая девочка, в чем проблема? Если ты, мужчинам нравятся нехорошие девочки, нужно быть такой нехорошей девочкой. Махават деген не айтшы маған махаббат деген не ол көшеде бірін бірі жаласу ма құшақтау ол емес қой махаббат деген Махават деген бір адамның тіл жетпейді даже оған сөзбен айта алмайсың ол төсекте жату емес қой махават деген сенің бір кәдімгідей мына жүрегіңді лүпілдетіп айтқың келген сөзді айта алмай бір істегің келген істей алмай бір бір қобалжуың ғой бір, бір ол ғажап сезім ғой и ол ылғи болу керек адамда а ол үшін сен бар ғой жаңа өзің жақсы көрген жігітке сен шын мәнінде сен соны өзіңе қызықтырып мына сырты осындай әдемі айжанның осындай сондай енді іші қандай екен дегізіп қ- вообще қызықтыру керек қой сендерде не, не болды сонша бәлкім расында да а, айжан сен махаббатың үшін соңына дейін күресе алмаған шығарсың Зачем мне бороться нужно было? То есть все, уже это все закончилось. То есть для меня э, там был такой момент, там полгода, когда я уже в голове осознавала, что мне не нужно, я уже поняла, что я не хочу выходить замуж. Мне не нужен мужчина, я хочу сама э, двигаться, сама наслаждаться жизнью, и все. Пошли вот эти вот фотографии, снимки, клубы, э, тусовочки, и это уже как бы, типа, вот этот мой образ жизни перешел на Инстаграм. То есть я уже вообще, заб- я уже не думала о том, что нужно выйти замуж, жить ради мужчины и так далее. То есть мой образ поменялся, все, айжан дәл осы жасағандарыңа дәл осы суреттеріңе ә, қазіргі уақытта өкінесің бе У Окенгенде нет. Я вообще не жалею о том, что вообще э, все, что происходит, оно не просто так. өкінбейсің ешқайсысын өкінбейсің ну это не значит что я буду продолжать так сейчас уже жоқ түсінікті енді сен ары қарай жалғастырмайсың себебі ә, э, анаңа деген құрметің артты айжан байзакова деген образыңды қалыптастырдың ә, және де сен ана атандың енді оны ары қарай жалғастырудың аса маңызы жоқ ну да иә саған онсыз да адамдар келеді тіркелген адамдар бар және сенің айналымға шыққан ақшаң бар сен әлеуметтік жағдайыңды көтердің сондықтан да енді жасаудың керегі емес екені белгілі бірақ сен жасадың ғой жасадым өкінесің бе жоқ ну <laughs> все происходит не просто так Я не знаю почему. Я думала, может, когда-нибудь я сяду и буду жалеть об этом. Может быть, когда-нибудь это случится. Может быть, когда лет, моему сыну будет лет 18, мне станет стыдно. Ну, может быть, я не знаю. Но сейчас, на данный момент, я, я не вижу в этом ничего страшного. қымбат апай айжан осы әрекеттеріне қашан өкінеді өзі шамалап отыр балаң міндетті түрде еш нәрсе ұмытылмайды ешқашан еш нәрсе ұмытылмайды және жаман нәрсе ұмытылмайды мынау жаман нәрсе айжан мынау өте жаман нәрсе адамның мынау тәні бізге мынаны сол тәнді жауып жүру үшін киім дегенді сол үшін берген тәнді ашатын нәрсе ол мүлдем бұл жер емес ел емес сенің ренжігенің емес біреуге ашуланғаның емес айжан сен өзің неге өйтіп ақымақ боласың өйтіп ақымақ болуға болмайды саған ал сен осыны ашқаннан кейін саған бір есі дұрыс жігіт келді ме? иә есі жігіт дұрыс есі дұрыс па екен Я. Ба- ба- басы бәрі аман ба екен Я дұрыс. а содан келді ма мына жерде шыққаның жақсы деп келді ма Жоқ, парень, к- которого ну, сейчас я люблю, он мне сказал, что нужно все с этим завязывать. То есть это не так, что я такая, а, все хорошо, и мы как бы разговаривали насчет этого, он говорит, нужно э, уже от этого образа отходить. То есть я же знаю, какая ты в жизни, будь такой, какая... сондай ну, шартпен келді ғой иә тоқтат айжан ары Жоқ, қарай тоқтат емес, біздің мы махаббатымыз познаком- болады деп мы познакомились, мы полюбили друг друга, и, соответственно, уже начались разговоры, что это ему не нравится. А, как бы и я выслушивала. Уже как бы типа я начала понимать все это. И уже потихоньку, то есть у меня уже стало меньше там матов, меньше голых фотографий сіз бірақ анаңызды тыңдамадыңыз бірақ сүйген жігітіңізді тыңдадыңыз Джок, а нам тут- это произошло не так, что типа вот он мне сказал, и я это перестала делать, перестала делать. Это вот э, я забеременела, мы полюбили друг друга, я забеременела. Вот это все как бы друг на друга, как прилагающее. Все это случилось, я уже сама начала понимать, что вот у меня уже ребенок, уже э, то, что вот было, э, вот эти уже народ народу это неинтересно. До этого действительно э, людям это было интересно. То есть э, тут Э, Я закидывала фотографии, это было интересно, люди подписывались, и как бы и меня это мотивировало делать еще больше, еще больше. А сейчас это стало настолько типа просто, уже с- много девчонок закидывают такие фотографии, это стало уже нормально. То есть этим уже не удивишь, и я подумала, ну, все, жақсы осы жер- осы ретте екі сұрақ туындайды бірінші кезекте расында айжан осындай суреттерді жалаңаш суреттерді сала бастағаннан кейін айжан сияқты сурет салғыштар өте көп болып кетті масқара соны айжан енді сен өкінбейсің ба жаным ау сен уже оларға не жас, микроб жасадың ғой жаңағыдай оларды құрттың ғой сен сен құрттың Курканда, это же, они, они такие, <laughs> ну, то есть не все Кулем же за- это делают, но многие просто, кто вел такой образ жизни, просто с- поняли, что нечего стесняться. айжан арнасын ашып берді біреуі айжанды молодец деп жатты сен қалай барсың шынайсың суперсің деп жатты енді біреулер ренжіп жатыр айжан там ә, боқтап жатты айжанның астына сен оңбағансың сен бәленбайсың дегендей ә, бірақ дегенмен де айжан өзінікін көрсетті жасады айжанға қызығушы адамдар өте көп болды және бір қызығы айжанның ер, артынан еріп бәленбай қыз кетті сенің әкең мен шешеңнің жылағаны олардың күрсінгені олардың елдің сөзіне жүректерін ауыртқаны соның бәрі ол текке кетпейді қазақ айтады атаңа не қылсаң алдыңнан сол келеді дейді яғни сен әкеңе анаңа не істедің міндетті түрде алдымыздан шығады біздің міндетті түрде шығады алдымыздан айжан сен әлі қазір күшің бар жассың жастық дегеннің өзі бір күш жатқан бәрін істейтін сияқтысың үлгеретін сияқтысың маған ұят емес дей аласың өйткені бір жынды күш бар да адамның бойында жынды күш ылғи жақсы күш емес ол соны егер орнымен жұмсамасаң ол қиын ал сен әкең мен шешең ертең ана жаққа кеткен кезде сенің әперген үйің мына жақта қалады машинаң мына жақта қалады сенің тағы да оларға бүкіл жасаған қызметіңнің бәрі мына жақта қалады әкең мен шешең кетеді ана жақта сен жаман қиналасың и сенің балаң өседі сол кезде ол сенің алдыңнан осыны шығарады өзіңді өзің ұстай алмай қалғансың әйтпесе сенің әр жағың жақсы қызсың сен енді осыны таза қойып кет таза қойып кет қолыңнан келе ме сенің былай или күйеуге тию керек пе саған кетсін бе күйеуге құдай бұйыртса иә құдай бұйыртса жақсы сөйтіп айтшы жоқ жақында үйленейін деп отыр а жақсы жақсы жақсы кішкентайың есімі кім айтпаймын <laughs> жақсы айжан бір адам мүмкін ә, әлгі бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деп айжан әкесі мен шешесіне ғана сөз келтіріп отқан жоқ бұл кәдімгідей қазақтың қыздары деген ұлтқа сөз келтіріп отырсың сен уже ұлтқа енді өзіңмен қойған жоқсың әлі өзін таба алмаған не жұмысы жоқ не оқыған оқуы жоқ не бір жерде табандап жұмыс істемейтін не істерін білмей жүрген жас қыздар бар ғой бүйтіп солқылдап жүрген сен соларға вот осылай өмір сүруге болады осылай ақша табуға болады вот сен соларға жол сап бердің масқара болды айжан иә ну помимо меня же есть для них очень много куча других примеров В интернете же не только я одна. Понимаете, если бы я одна единственная, у меня была страница Байзакова, да, и все бы такие, ой, мы за ней повторяем. Но есть очень много сейчас, интернет настолько свободен, ты можешь сидеть, смотреть что түсінікті угодно. бәрі ә, қазақ қыздарының жалаңаш тануы байзаковадан басталды деп ойламайсың ба Джо, не только из-за меня. до этого было очень много э, страниц до меня, которые выкладывали такие фотографии. Өте көп болған шығар. Просто бірақ... именно моя так получилось, что вот бірақ повезло. сенікі өте Жұлдыз болып кеттің сен, иә жұлдыз болып кеттің? Ой, аллай, масқара. Мынау әлгі тырнақшаның ішіндегі жұлдыз болып кетті ғой енді, иә? Күлеміз ау. Қымбат апай. Күлеміз ау. Мынау бір нәрсе, бір нәрсе. Бірақ мен мынаны айтқым келеді, қымбат апай. Бірақ қыздар бар. Айжаннан да сорақыны жасап жүрген рас қой рас қой иә yeah. айжан енді ә, құдайға шүкір адам өлтірген жоқ иә yeah. біреуді э, иә иә өзімен өзі өзімен өзі айту ақшасын өзі... тауып жүр ең бір әрекеті жаңағы жалаңаштан суретін салуы аудиторияны жинауы бұл енді қателігі өзі де білет бірақ э, осының барлығын еш жерде жарияламай ақ тымпиып жүріп тындырып жүргендер бар біреудің отбасын құртып жүргендер бар рас біреудің ақшасын ұрлап жүргендер бар жігіттерді пайдаланып жүргендер жігіттерді пайдаланып жүргендер бар біз ылғи әйелдерді жамандаймыз біз ылғи қыздарды жамандаймыз өйткені бұлар бүкіл жаңағы жамандықты өзіне қабылдап алып қалып қоюшылар ал соны істеп үстінен жүріп кететіндер бар еркек дегендер бар бізде ол еркектің жігіт түрі мына қыздарды бүлдіріп осылардың көңілін бүлдіріп осылардың сенімін бүлдіріп ә, бір кетеді әрине ондай жігіттерге ерік беріп қоятын қыздар кінәлі ал енді мынау менің ә, былай жақсы қыз екен бірақ жастықпен бұлай болып тұр ғой енді осыған тимей ақ қояйыншы осыны бүлдірмей ақ қояйыншы осының өмірін қор қылмай ақ қояйыншы дейтін жігіт аз бізде 18 лет, там, э, когда я должна была выйти замуж, как бы все было хорошо. Просто единственное, что я, когда случилась м, трагедия в наших там отношениях, если назвать это трагедией, я по- по- по- постеснялась рассказать это маме. то есть потому что мама для меня мама, и мы же, у нас как у казахов, мы же боимся родителям что-то рассказать. Я побоялась рассказать и решила, что я сама решу эту проблему. Угу. Соответственно, не поделившись с мамой, я решила ее не так, как надо, неправильно. Моя мама не виновата в этом. Не так, что она мне сказала, вот так делай или вот так не делай. Я просто ей не сказала, и все испортила, соответственно. Угу. И Вы все. Нет, я вот жалею только, что тогда лучше бы я делилась со своей мамой. Тогда бы мама мне сказала, что не, это начало только твоей жизни, 18 лет, это еще все у тебя впереди, э, все будет хорошо. А тогда я думала, вот, это моя любовь, мой единственный мужчина, все, моя жизнь закончена на этом. Я так тогда на тот момент думала. Думала, все вот, вот все. анаңызбен ақылдаспағаннан кеткен қателік да да жақсы ә, э, біз ә, расында да ана мен қыздың арасындағы жеңге мен қайын сіңлінің арасындағы бір байланысты үзіп алған секілдіміз үзіп алдық секілді емес біз таза үзіп алдық сосын мына біздің қазақтың кейде ана ұят ұят дегеннен артық ұятымыз тіпті артық болып кеткен біздің уақытымызда сосын қыздарға соны ұят болады ұят болады дедік ал болсақ ғаламторын кіріп қойды көретін бәленің бәрі көріп қойды бұл былай да отырып көреді былай да отырып көреді иә есіктің алдында да қысқасы қолынан түспейді барлық ауасы жұтатын өмірі осының ішінде тұр бәрінің ішінде тұр сонда сіздің ұят дегеніңіз жайымен қалды да бұлар кәдімгідей әкесі де шешесі де тәрбиесі де ұстазы да университетте осы телефон иә. болып кетті қазір яғни әке мен шеше ұят ұят деп жүрген кезде баласын интернет тәрбиелеп тастады Тәр... сол алып кетті тәрбиелеп деп айтуға болмайды мүлдем алып кетті ше yeah. Иә. менің қорқынышым бұдан бір он жылдан кейін сіздің осы ұят туралы айтқаныңызға күлетіндер көбейетіндігіне сенемін мен әрбір ұлттың бағана айттым ғой жаратылыста берілген қасиетіміз бар біз қайтсек те солай тәрбиелеуге тиістіміз бұрынғы жеңгелердің орны бар емес па иә, рөлі бар емес иә. пе сол жеңгелердің рөліне бізге өте мән беруіміз керек болып тұр осы таңда мына қыздың тағдырына сен жауаптысың дегендей оны кіші анасы қылып қояды тамаша бізге осыған келу керек сосын біз жеңгеміз желі болып кетті жеңгеміз де желі болып кетті біз енді айтатын жоқ қазақтық қалпымыздан айырылып қалайық деп тұрмыз түсінікті айжан қазір енді мамаң немесе үлкен кісілер айтады ғой анау ұят мынау ұят деп расында да қай ұят деген нәрсеге күлкің келеді ну это такие мелочи там бывает когда типа резко, когда гости приезжают, начинается резко все дома, все новое вешать, все вот это Ага. го- готовка. Вот это для меня смешно. Я говорю, почему именно, почему нельзя каждый день вот так вот э, ходить в новых тапочках? Почему именно, когда гости приезжают там откуда-то? қандай нужно- жақсы қасиет қарасаң соның өзі тамаша емес пе қазақтың бір кәдімгідей қонағын сыйлаған түрі ал ол- сен қазақта сөз бар ескісі жоқ адамның жаңасы да жоқ дейді жаңа киімдерді тығып қою керек да ну, ой вещи лежат всегда иә қонақ келгенде қонаққа барғанда дұрыс или там лежит сладко, она говорит вот вы не кушаете сейчас а. родственники придут тогда будем кушать я думаю почему а почему мы не можем тоже кушать почему мы должны только родственников ждать и вот у меня там мама когда гости приезжают она в 5 утра просыпается готовит в конце устает я говорю зачем нужно уставать нужно же э, встречать гостей не, не уставать а, с, а не с 5 утра стоять на кухне готовить кушать и ждать гостей айжан сенде ми бар ғой ми жоқ қыздар бар ғой олар жаңағы айтпаңыз өзін тоқтата алмайтын айжан сенде ми бар сен мамаңды сыйлай аласың сыйлап отыр кірдің бәрін ұмыта аласың жақсы сөздер айта аласың жақсы сыйлықтар әпере аласың мысалы көрінген еркектің қойнында кетпейсің мысалы ал сені көріп отырған ми жоқ қыздарды не істейміз не болса ба ну у них есть свои родители ну как я я уже говорила әке шешесі да? жоқ адамдар бар если вот так брать әке шешесі ә, басқа бір шаруамен айналысып кеткендер бар ми жоқ сенің әлеуметтік желіңе қарап алды да шешініп шауып жүр міне менің төсім міне менің арт жағым деп иә масқара енді өзі бір құпия ештеме қалмады ғой мынау бір ғой адам аузы бармайды екен адамның бір көрсетпейтін нәрсесі болады ғой сонда өзі бір адамның не құдайым ау не құпия қалды сонда не болды өзі сендер біз мысалы үшін бар ғой біздің ұрпақ бүйтеміз қазір мына киімді ауыстырамыз ғой үйге барып халатымызды киеміз ғой сонда анау өзіңнің енді туған күйеуі ғой енді <laughs> өмірдегі бір тиген бір бір күйеуің ғой біз өлсе ол кісілердің көзінше халатымызды ауыстырмаймыз ғой өлсе бөлмені жауып алып екен ана кіріп алып екен есікті құлып міне алпыстамын мен мен өлсем түймемді ол кісінің көзінше мен жерімді түймемді сап тұрмаймын ғой жаным ау астафиралла иә сонда енді біз масқара ғой енді мынау сонда бір бір сон, мен сонда өзім ойлаймын айжан мен соны мен сыйлымын деп ойлаймын да бір олар әлде болса бір бізге қызыға қарап сағынып деп айтайыншы бір бір қызығып сөйтеді да а сендерден нелеріңді сағынады елдің бәрі көріп тұрған сендердің қай жерлеріңді сағынады айтшы <laughs> айжан жігітімді жалықтырып аламын деп қорықпайсың ба <laughs> я не отвечу <laughs> жоқ айжан мен өтірік айттым ба жоқ өтірік айтқан жоқпын адамды бір қызықтыру керек қой сағындырып өзіңді бір қадірлету керек қой бір кәдімгідей қадір бір Ну, сейчас, өзіңді ну, сейчас время другое. Раньше, да, ну, раньше ре- реально... қалай даже- әнші біз қазірде сөйтіп отырмыз Ну, ғой там даже Мен- за ручки не брались вот наши там, там, моя мама г- рассказывает, там она с парнем даже за ручки не ходила, пока там чуть ли за- замуж не вышла, да. А сейчас, сейчас уже время другое, сейчас, э, я не буду говорить, как есть сейчас, да, но сейчас намного все изменилось, сейчас это даже... қазір қалай айжан айтшы қазір қалай қыздар мен жігіттердің арасында қарым қатынас Ну, қалай сейчас, если ходишь на улице, там у многих отношения начинается там в клубе с- сразу с постели. Это уже, это значит начало отношений. Это не как раньше там было, будешь моей девушкой, да, начиналось так. У многих там начинается где-то в клубе отношения. Ну, то есть с такого, нач- и это нормально сейчас. То есть это не так, что ой, кошмар. Если раньше это считалось, считалось ой, кошмар. То есть Хозя- время так меняется, дальше еще может быть, может быть, будет хуже, либо наоборот. Ә, құндылықтардың құлдырап кетуіне ә, менің ойымша сіздердің буын кінәлі біздің оның кінәлі болатын жерлері бар өйткені енді ә, бұл кісі көктен түскен жоқ қой мен де айжан да басқа да біз сіздердің балаларыңбыз біз, біздің ә, біздің ә, біздің буынның кінәсі үлкендердің кінәсі біз ә, тым жұмысшыл болдық патриот болдық біз сосын жұмысбасты болдық жұмысбасты болдық та ойладық менің біз өзімізге сендік енді мен ұят нәрсе істемеймін деп мен мысалы үшін өліп кетсем өліп кетсем мен күйеуімнің көзіне шөп салып шөп салып дегенде мына қыз түсінбейді да ғой мен оны менять етпеймін күйеуімді өліп кетсем де ол маған ана бір кез, кездескен еркек маған қазір анандай үй мынандай бірдеңе істеп берсін өліп кетсем де мен оған бармаймын біздің біздің буынның көбісі сондай біз соған өзімізге сендік та біз ойладық мына менен туған қыз мына менен туған ұл әкесі де сондай а біз енді осыларды жақсы қылып жеткізу үшін жұмыста жүрміз деп ойладық біз осыларды жақсы тамақ әперейік жақсы өмір болсын витаминдерін нетсін киімдерін алсын деп біз жұмыс істедік біздің қателігіміз жұмыс істедік біз бізде ата аналар кішкене балалар өсіп келе жатқаннан бастап балаларының несімен санасу керек жаңағыдай көңілімен сосын шама келгенше қызды жиырмаға жеткізбей қызды ұзату керек қымбат апай дәл сіз айтқан ақылды мен айжанның мамасы айтпады деп ойламаймын айжанның анасы шымкенттің қызы иә у меня был это был мой первый парень Он сделал, мы влюбились, он мне сделал предложение. Я сразу п- привела его домой, познакомилась с мамой, с папой. У нас сен был- қанша жаста болдың 18 мне было. он сол- он сегіз жаста Это, это был мой міне первый тура класс. сол кезде өзі Иә. қызды он сегіз он тоғыздан қалдырмау керек одан кейін Ну, қызды содан да кейін шығады содан кейін Э, Был э, кудалок был. Все, мы с родителями, его родителями познакомились, уже готовились к свадьбе. У нас свадьба должна была быть в сентябре, мы уже все готовились к этому. Но случилось у нас с ним не- неприятный момент. Я просто улетела в Грузию и оттуда сказала, что свадьбы не будет. И уже сама начала жить своей жизнью, чтобы не мешать э, никому. И угу. все. И тут я пожалела, что я не посоветовалась с мамой. Я не пришла домой, я просто улетела, купила билет, ближайший вылет и улетела. Айжан, сен сонда он сегіздесің грузия басқа мемлекетке кетіп қалуға сен қаражатты қайдан алдың сол кезде он сегізде М, ақшаны қайдан <laughs> алдың Это были деньги, которые на аренду за- зала, где должна была быть свадьба. Я просто взяла их <laughs> и потратила на билет. бандитка сен бандит болғансың өзің Ну, все больше, ну, сначала все расстроились из-за того, что я эти деньги потратила на перелет, но я сказала, мне так надо было, так надо было спастись. жастық қой жастықтың күші ғой жынды жастық қой жынды жастық енді басқа сөз жоқ қымбат апай <laughs> айжан ә, жалпы болар іс болды бояу сіңді шешінген қыз шешінді шешінген қыз судан тайынбады уақыт өтті айжан да дәл қазір шешін ә, осы жерде суретке түсірейік десең шешінбейді қазір шешінбейді иә, иә. шешінбейсің иә өй жаным сол солай сенемін мен саған <laughs> сенің ар жағыңда бір ақыл бар жоқ А- енді біздегі мәселе айжанның артынан еріп келе жатқан аудиторияны тәрбиелеу иә біздегі сол, мақсат сол. сол енді мақсат сол қалай кері әсер етуге болады Сейчас же они қалай все- киіндіреміз Ну енді? как, Калай Киндеревна, они уже сейчас до сих пор же следят за мной. Сейчас я уже не раздеваюсь. Я сейчас стараюсь одеваться закрыто. Сейчас я больше, у меня фотографии моего ребенка в Инстаграме. То есть уже я, ну, ну это уже меняется, соответственно, потихоньку уже они понимают, что э, айжан фоткаться сенде голой мақсат бар неинтересно. ма айжан сенде мақсат бар ма сені көріп отырған аудиторияны жақсы жаққа тәрбиелеу туралы и изначально я всегда говорила что там наркотики плохо там ну түсінікті ғой то есть естественно что я, я не говорю им что то делать плохое жоқ керісінше қазақылыққа не раздеваться о детях иә қазақылыққа соның ішінде қымбат апай айтып отырған құндылықтарға қайта оралтуға мақсат бар ма Махшат, ну сейчас такого, сейчас такого нету, что прям цель сейчас их всех одеть, там бутиха. Ну, каждый решает сам, как жить. Мәселе осында ғой, әркім өзі шешеді дейміз де, ә, біз әрекет етпейміз. Бірақ біз, мен ел алдында жүрмін. Айжан, сен ел алдында жүрсің. Қымбат апай ел алдында жүрсіз. Ә, Аллах тағала бізге осындай абырой берді, мүмкіндік берді. Үм. расында да Мне кажется, мың жерден шешінсін басқалар сен сияқты актуальный емес ары қарай бақытқа айландыруға болады ғой Есть вещи, которые я могу, э, типа, правильно донести до них, что нужно там правильно жить, как, что делать, да. Но это будет странно, если я такая, типа, зайду сегодня, напишу пост, так все оделись, а казахские костюмы на себя, да. Они скажут, ну это уже лицемерие, зачем? Ну, то есть Жоқ, у меня нет мен- цели сейчас их одеть. кешіріңіз мен қазір барда ә, кейін деген пост жаз деп Нет, жатқан жоқпын Я и Ол- не против того, что... ол өте ә, өрескел поворот болады егер солай жасайтын болса сенімсіз болады иә сенімсіз болады ну смотри уже то что да уже ақырындап Я до этого была, типа, child-free называется. Я вообще была, я не хотела ребенка. До, до вот, когда у меня вот этот образ прямо так кипел, я считала, ну зачем ребенок, когда жизнь, свобода, да? И все, как бы, мои подписчицы тоже, типа, о, боже, зачем ребенок? И тут я, я забеременела, и мое отношение к этому изменилось, соответственно, и уже у меня там, уже подписчицы, у них у всех отношение к этому изменилось. Типа, зачем действительно делать аборт, если это делает женщину счастливее? У меня появился любимый человек, ради которого я не хочу больше уже там открываться, раскрываться, и уже от этого может знание меняется. Ал қымбат э, апай әсер ете алды ма бүгін да чуть чуть стыдно стало жалпы э, біз э, үлкен буынды мысалы жоққа шығарамыз да үнемі тұрмысқа шығам деп отырсың қуанып отырмын иә енді бұдан кейін сен а шықсам онша емес екен деп масқара қылып кетіп қалып жүрме сен қайтсең де өзіңнің еңді көрсет бүкіл ақылыңды кішкене тәжірибең бар сен ыстықты да көрдің суықты да көрдің сәтсіздікті да көрдің енді міне жақсылықты да көріп жатсың иә енді сен өзіңді бар ғой дереу былай қолыңа мықтап тұрып ұстап ал өзіңді сол кезде сенен мынандай бақытты жақсы әйел шығады айжан сенің қолыңнан келеді перед мастер класс <laughs> айжан ә, біз жалпы әр қазақ қызының ә, жақсы болғанын қалаймыз сол ғана ғой сөз жоқ иә содан кейін ә, ересек буынның жалпы жастардан ә, үйренетініміз тағы бар бар бар жаным мысалы үшін бұлардың бойындағы кез келген нәрсені жаңағыдай тілдерді үйренуі қорықпай бір істі бастап кететін тәуекелшілдігі грузияға ұшып кететін иә грузияға ұшып кет біздер өлсек грузия түгілі келесі облысқа ұшып кете алмаймыз пойызға отырып келесі облысқа ойбай ой сендерден алатын нәрсе бар бізге біз сендермен қуанамыз шын мәнісінде сондықтан да айтпағым ересек буын мен жас буын араласып бір біріміздің жақсы қасиеттерімізді қабылдап жаман қасиеттерімізге сын айтып келешекте бір сапалы қазақты қалып бірге жүруіміз керек біздің иә бірге жүруіміз керек мынау үлкені мынау кішісі мынау ортасы мынау жасы деген біз бір бірімізбен мақтанып бір бірімізді толықтыруымыз керек айжан біз не деп қартаямыз егер біздің артымызда күшті қыздар келе жатпаса духы мықты патриоттығы мықты намысы күшті үх міне қазақтың қызы бой қандай түр қандай сән қандай артымызда осылар келіп жатыр деп ма не деп қартаямыз сендердің бәрің мына көттеріңді ашып күлдеріңді шашып өйстіп мынандай жалаңаштанып кеткенде біз не істедік деп барамыз ана жаққа ертең сонымен бүгінгі ә, э, нью қазақтар деп аталатын жобаның аясында ә, ересек буын және жас буын кездесті пікір алмастық э, келгендеріңізге көп көп рахмет сонымен миллион адамды жақсылыққа шақырамыз ба <laughs> құдай бұйыртса айжан ә, сен ә, менен не алдың нақты бүгін бірдеңе ала алдың ба менің с- ойымнан сөзімнен не алдың Ну, самое, конечно, ну, вы правы насчет того, что перед родителями должно быть стыдно. Э, Это так оно есть, просто я не могу до конца это к себе принять. Но вас я ничего, почему я должна вас чему-то учить? Я еще сама жизнь не прожила. Я еще, не, даже, я еще никого не могу учить, даже еще своего ребенка. Я сама не знаю, что такое жизнь. сен маған э, не нәрсеге өкпеледің ренжідің ренжіген жоқпын айтсаң айта бер дедің ба жоқ әлде нет я нормально отношусь к критике ничего такого я ничего не ренжіген жоқсың ғой иә жоқ ал егер сенің өмірде енең свекровкаң иә мен сияқты адам болып кездессе қалар ма едің қаламас па едің шыныңды айт Нет, нормально. Нормально. <laughs> Я просто знаю, что мы... Кира молодец. <laughs> Мы с мужем съедем, просто будем любить со стороны. Самое главное вовремя съехать. <laughs> Нет, почему? Нормально. біз бір бірімізге белгілі бір деңгейде әсер ету керек шығармыз айжан бізде енді былай шығып боқтайтын шығар оған білейін запарили запарили деп Иә. жақсы э, қымбатты нью қазақтар э, бағдарламасын көріп отырған достар көргендеріңізге бізбен бірге болғандарыңызға э, көп рахмет жаңа буыннан да ересек буыннан да өздеріңізге қажетті ақпаратты иә. қабылдасаңыздар және лайк дизлайк қойсаңыздар біз ешқандай өкпелемейміз астына пікір жазыңыздар бүгін бізде қонақта болған қымбат әбілдағызы және айжан байзакова сау болыңыздар келесі бағдарламада кездескенше жақсылық болсын <laughs>